אז אנחנו בשבוע השני, אחרי שלב ההסתגלות, אנחנו כבר מוכנים לעבודה. באימון הזה אנחנו הולכים להשתמש בקרש, שנורקל וסנפירים ארוכים, הולכים לעשות טסט של 100 מטר רגליים. מה זה אומר? אתם מחזיקים את הקרש ידיים ישרות, מי שיש לו לחץ בצוואר מומלץ להשתמש בשנורקל שחיינים. בנוסף לזה אנחנו נלמד מלא מלא מתיחות אה, מגניבות, אנחנו נעבוד עם הרגליים מצד אחד תוך כדי תנועה, ומצד שני, אנחנו נגרור את הרגליים בזמן שאנחנו שוחים למרחק. ודבר אחרון, אנחנו הולכים לשלוט בקצב קבוע ומשתנה של 50 מטר. אז קדימה לעבודה, ללחוץ על הלינק, לקישור ולקפוץ למים.